大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天第一百二十七讲。 神要对你说什么？闲事别管。过路被事激动，管理不干己的真境，好像人揪住狗耳。过路被事。 悸动，管理不干己的，真静，好像人揪住狗耳，好管闲事，那就是给人家感觉是一种负面的表现。那有所谓的东家长李家短。 别人的闲事我都管，所以这样的人呢，有些时候呢，人家不是很喜欢。那因为在这里是讲到东家、李家，就是很多人的事情，他都要去管。然后，很多时候我们讲到。 管闲事，这些闲事其实讲到来都不是一些重要的事，那就是在你的周围围绕的一些人事哦，不是很重要。但是呢，就是要去管它。但因为这样一去管的时候，有些时候是一些很别人的事情，也是一些小的事情，但是。 你很有兴趣，所以去管的时候，就有些时候就把事情呢来夸大哦，小事也变成大事的来去表达啦，来去形容，来来去啊传话啊，然后很长就是这样的一类人呢，他除了去管闲事的时候，他很喜欢就是在当中有一种的。 表现，表现自己哇，懂得很多的资料，懂得很多人的事，然后呢，也就在当中很喜欢给各种的这个意见。当然，这个意见给出去的时候呢，也很希望是别人都能够接纳，那他就可以呃左右影响别人，也就可以控制整个的呃局面哦。所以呃这样的。 呃，人呢，很多时候呢，他最终呢，啊，是有一种，呃，自我表现。那今天我们看的这个经文里面，有提到是过路被事悸动，啊，由于看到了那些事情，那我引起那个热情， <laughs> 引起那个兴趣，因为他是喜喜欢管闲事的人嘛，啊，所以，呃，他，啊，不关他自己的事。 哦，啊，是别人的事情，但是他都是要在当中来去参与。而过路的意思是什么呢？有些时候我们就是说过路人，那就是跟你没关没系的人吗？是过路人，哦，是一个陌生人等。但是为什么过路人的事呢？你会激动，那因为你好管闲事吗？所以这个过路人就形容是跟。 当事人有些时候是，嗯，你也不懂得他的来龙去脉，你也不清不楚到底是发生什么事情啊，而跟你你也没有关系，所以你无从的去查明、去了解、去知道，但是呢，你就是在当中突然的啊，就是差了一脚啊，要在当中去管这样事情啊，结果。 他很多时候呢，啊，就啊把事情更呃演变成啊更复杂一点，然后后半段呢就告诉我们好像人揪住狗的耳啊，为什么啊？因为他是把事情复杂啊是什么意思呢？那就是说揪住那个狗的耳朵，我不知道哦。 狗的耳朵，你敢不敢去揪住它？除非是你自己，呃，所喜欢的狗，你所养的狗，可能你还还去还可以去揪住它的耳朵，或者，呃，你揪住它耳朵，它也可能没有反应，因为你是它主人。但是呢，假如是说它是一个陌生的啊，它是陌生的，跟你没有关系的啊，一只狗，哈。 你是揪住它的耳朵，你可能会有什么反应？那只狗可能被揪住耳朵，它就啊乱摇乱摆咯，啊乱摇乱摆就是要逃脱你啊，可能就是呃这里啊乱跑乱冲也可能呢，哦，因为它会痛嘛。另外一个呢，就是你揪住狗的耳朵，它可能这个狗的这个呃野性啊反抗也出来了。 会向着你吠啊！因为狗也有它的所谓的本性。再严重一点，那当然就是它转过头，在你没有预防的情况之下，它就咬了你一口啊！你自己也被伤害。所以这样的一个形容，就是好管闲事的时候呢，那你可能会什么？可能是自己受到伤害。 可能让事情复杂啊，可能啊让别人反抗啊，所以这个事情就，呃，就变成，啊，就复杂了啊，然后就知道更多的这个争端在当中。那我们在生活当中呢，我也不知道你会遇到这样的好管闲事的人呢，按正常的情况来说呢。 啊，那基本上都可能你都会遇上哦。啊，一些人就是跟他没有关系的，啊，但是他就是喜欢去那边去，呃，听啊，然后知，然后他就去管， <laughs> 所以就呃，去去要左右，啊，左右那个事情，啊，要给你意见，在当中呢，就。 时候就把事情搞到比较复杂了啊，所以呢啊，今天的这个分享，这是神对你说的话，不要做一个好管闲事的人。那我们一起祷告，天父上帝帮助着我们，我们都祈求主你。 让我们知道，我们好好管理自己的事情，将你托付给我们个人的事、我们家庭的事、我们工作的事、我们信仰的事、我们人生的事，我们就好好去管，啊，注意别人的事情。很多时候，我们不要随意的去插手，随意在当中来制造许多的这个争端。 或是是在当中去传话，知道事情啊严重性，并且很多时候也在当中是我们自己管闲事，要在当中左右别人的事情，这也会令人家反感而不悦。所以祈求主给我们有这样的一个自知之明，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。 的参与，我的动力，请代为转发啊！转发啊！其实就是宣教，也希望别人懂得福音的好处。那当然可以的话，就是写一些字给予我鼓励。那我们再祝你也彼此的分享了，再见！上帝祝福你。